მოგესალმები ეკა მივესალმები ყველას ჩვენს მენელს ვინც ქვისმენს გამარჯობა თამარ გამარჯობა ყველას და გავაჟღერებ დღევანდელი ჩვენი შეკრების შეხვედრის უფრო სწორად მიზეს ეს არის GT Evolution ცენტრი გეგმავს ახალ პროექტებს და მოწეული გყავს ჩვენ ეკა საავტორო პროგრამით, მაგრამ მანამდე მინდა ჩვენ ნაცნობობის არაერთი წელი გვაქვს უკვე და მინდა ეს ისტორია საიდან დაიწყო საერთოდ მოუყვეთ როგორ მოხვედის დის ფაქტორში და მე როგორ მოვიდა შენთან საავტორო ტრენინგის შექმნის შესაძლებლობა და აი ეს შინაგანი მოთხოვნილება. აჰა. ეკ არის GT Evolution ცენტრის ტრენერი, კოუჩი. ის ხოვობს გერმანიაში და მუშაობს ერთ-ერთ კომპანიაში, სადაც ეხმარება, არის პროექტის მენეჯერი, როგორც ვიცი, და ეხმარება მარტო ხელა მშობლებს ფინანსური წარმატები, წარმატებაში, ასევე ცხოვრების გაუმჯობესებაში, ეს არის ასეთი კომპანია, რომელიც ეხმარება და ესეთ არქ საქმეს აკემსახურებოდა, სანამ მე გავიცნობდი და დღესაც ემსახურება. მადლობა ეკა, გადმოგცემ შენ სიტყვას და გისმენ შენი წარმატების გზა აქამდე მომიყევი, აბა როგორ მიდიოდა ეს. მადლობა თამარ. მოკლედ, საიდან დავიწყო ახლა? როგორ მოვხვდი პირველად ზდის ფაქტორში ანუ ჩემი პიროვნული ზრდის დასაწყისი ვიტყოდი და ეს მოხდა დაახლოებით 5-6 წლის წინ, როდესაც ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა აქ გერმანიაში მათხოვა ციგნი აა ზიქრეტი. <laughs> ხოდა ეს წიგნი რომ წავიკითხე, აი ამ წიგნის წაკითხვის მერე ახალი კარები რო გაიღება და ახალი სამყარო გაგეხსნება, რომელიც აქამდე დაფარული იყო. აი ესეთი რაღაც მოხდა და მე დავიწყე ინფორმაციის მოძებნა მე ფილმსაც უყურე რაღაც კურსებიც გავიარებ კითხულ ეს სულ მაგას იმის მერე მე მგონი ჩაოლებრივი რომანი ანეგეთი რაღაცა არასოდეს აღარ წამიკითხი აღარ დავინტერესებული ვარ იმდენად და აქ ხა გერმანიაში მართლა ზღვა ინფორმაცია და მასალა პიროვნული განვითარების. ახლა საქართველოშიც არის, მაგრამ იმდენი არ არის, ახლა რომ ჩამოდივარ ხოლმე მან, როგორც აქ და მე ესე ხოიცი, რომ გაინტერესებს უკვე და გეხსნება მე გზებიც, ანუ სამყაროც მე შე რო იხსნები, გიხსნის შესაძლებლობებს და ესე აღმოგაჩინე შენ. ჯერ დავიწყე შენი ბლოგის კითხვა. აი ძალიან ძალიან დამეხმარა, ძალიან დამეხმარა შენი ბლოგი და მე ვიპოვე ზდის ფაქტორი. და ზუსტად იწყებოდა რაღაც მოკლე პერიოდში, ეს იყო მე მგონი შარშან წინ 2020-ში, ალბათ ფიქრო. 2020 წელში იქნებოდა და ვიყიდე პირდაპირ VIP კურსი და გავიარე ზდის ფაქტორი. ანუ ზდის ფაქტორი იყო ჩემთვის VIP კურსი, ანუ ეს კომბინაცია, როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური სესიები შენთან იმ პერიოდში იყო ჩემთვის აი ახალი კიდე ახალი ზრდის პროცესი. აი ეს პროცესი იყო, როდესაც ჩემი მენეჯერად დანიშნა, ანუ ამ კომპანიაში კი ვმუშაობდი, ვიყავი კორპორაცია კოორდინატორი. და ხდებოდა ჩემი მენეჯერად დაწინაურება თუ გახსოვს, პერიოდი ზუსტად ეგ წინა პერიოდი იყო, რომ ჩემ ანუ ხელმძღვანელი ვინც იყო, მით შემომთავაზა მენეჯერობა და თუ გახსოვს, მაშინ მე უარი ვთქვი ამაზე, რომ 1000 მიზეზი მქონდა, რატო არ შემიძ სადამ აქვს ამისი დრო, ანუ ბავშვი ხა მაშინ უფრო პატარა იყო და ფიქრობდი რომ საერთოდ არ მექნებოდა და ანუ ალბათ მეშინოდა ამ პასუხის გეპლობის აღების და აი ამ ტრენინგის გავლის დროს, ინდივიდუალური სესიების დროს და მე კიდე ზუსტად მახსოვს, რომ გავიარეს კიდე ვიყიდე კოუჩინგის ერთი სამთვიანი პაკეტი შენთან. აი ამის მერე მოხდა ის რომ ანუ მაშინ უარი ვუთხარი ამ პერიოდმა გაიარა და რაღაც 3 თუ 4 თვის მერე მგონი ას ქონა ჯერ კოუჩინგის ტრენინგი დამთავრებული რომ შემოტრიალდა ეს ისე რომ ისე დავინიშნე ბოლოს მე მენეჯერად აი ესე მოხდა ისე კი მე დავივიწე კიდეც და კიდე რაღაც ისე განვითარდა მოვლენები რომ აუცილებლობა შეიქმნა თითქოს რომ მე ყოფილიყავი და ასე და დღეს რომ აი აბსოლუტურად არანაირი წინააღმდეგობა არანაირი დაბრკოლება მაგისი არ მქონი, უბრალოდ მე არ ვიყავი მაშინ მზად და ეგ გამოიწვია ზრდის ფაქტორმა და კონკრეტულად კი რაც ეს ზრდის რაც დღესაც ვაკეთებ და ზრდის ფაქტორში დაინერგა ჩემი ეგ არის დღის რიტუ დილის რიტუალები. გახსოვთ დილის მადლი, აი შენგან ვისწავლე დილის მადლი და იმის მერე დილის რიტუალები არის ჩემთვის როგორ ვთქვა წმინდა რა აი რასაც ჩემთვის აქ უდიდესი მნიშვნელობა და აი ყოველთვის რა ჩემ სამსახურში და ბაღში მივდი სახლიდან გავდივართ 8-ზე ჩვენ და მაგის გამო ვდგები 6-ზე 6 8 15 20 წუთი აი 1 საათი კონდეს ჩემთვის მარტო და ეგ იმხელა ენერგიას მაძლევს მე მთელი დღის განმავლობაში რომ გამყვება. აი იმდენად არის ჩემთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ეგ მართლაც ზის ფაქტორის აა სარის რა ქვია დამსახურება. ზის ფაქტორმა მომცა კიდე ეგ ახსოვს მაშინ ვაკეთებით ხოლმე ვიდეოების ჩაწერას. ვიდეოების ჩაწერა. ახლა ჩემთვის არც ისე ხა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ისეთი დაბალი თვითშეფასება მქონდა, მაგრამ ვიდეოების ჩაწერა მიჭირდა მე. ვიდეოები ჩამეწერა და თუნდაც ჯგუფში დამედოდა გამეზიარებინა, არც ისეთი ადვილი არ იყო და ჩემთვის ეგიც აი ეს იყო ერთ-ერთი წინგანად გადაგული ნაბიჯი, რომ მანდ დავიწყე ვიდეოების ჩაწერა, ლაივის ჩაწერა, მახსოვს ლაივიც ჩავწერე ერთხელ. აა აა ლაივი რა ხო რა ნუ ჯგუფში ჯგუფის ლაივი და ამერე კიდე გავიარე ერთხელ ეს ფაქტორი მახსოვს აა მომდევნო არა და აი იმის შემდეგი იმიტომ რომ ხო და კიდე რა რა მინდოდა კიდე რომ გავიარე მაშინ გამეკეთებინა ეს იყო აა ფიქრების გაშვება ფიქრების გაშვება აი ეგიც აა ძალიან მნიშვნელოვანი აა ეს არის მოდულია ზის ფაქტორის ფიქრობ რო სწავლობ ფიქრების გაშვებას რა ეგიც ეს არის მართვა ხო მართვა ხო და აი უბრალოდ არ არ დაჭერა აა რო ყველა მოვლენას ზე არ შევქმნათ დრამები თა ანუ ჩვენს ტვინში და არავაგოთ რაღაც თუნდაც კარგი თუნდაც ცუდი არავაგოთ რაღაც სცენარები რა ძირითადად ცუდზე ვაგებთ ხოლმე ამ სცენარებს და აი ეგ რო არ მოხდეს აი მაგალითად ძალიან დამეხმარ და აი მედიტა მედიტაციები კიდე ანუ მედიტაციებს ხა მანამდეც დროდადრო ვაკეთებდი მაგრამ აი ესეთი სისტემატურად ესეთი აი რო შე მედიტაციის ნიშნულობა მან შევისწავლე, აი რა ნიშნულობა როგორ მოქმედებს ჩემზე, აი ეს გაშვება, ხო? აი ზუსტად ის მე ხანდახან ვაკეთებ ხოლმე კიდე მაგას, აი ეს არხაცა, ეს არხა გუბელი და ცა. აი ძალიან ძალიან მეხმარებოდა, მოკლედ. და მეხმარება კიდეც. აა ხო, მე კოუჩინგის აა კურსები გავიარე შენთან, კოუჩინგი შევისწავლე და იქ შევისწავლე უამრავი ტექნიკები, რომელიც ჩემ თავზე, აი, ყველა ტექნიკა, სანამ მივიღებდი კლიენტებს და დავიწყებდი, ჯერ ჩემ თავზე ვწდიდი ყველაფერს, რა და აა, რა ვიცი, სასწაული ტექნიკები შემოგთავაზეთ, თუნდაც NLP-დან აა my coaching işi. და რომელიც სამსახურში ძალიან მეხმარება ახლა ჩვენთან სამსახურში შენ უკვე აღნიშნე გერმანიაში ძალიან ბევრი მარტო ხელა განსაკუთრებით ქალები არიან სოციალურ ახლა გერმანია სოციალური ქვეყანაა და დახმარება ყოველთვის არის როდესაც როდესაც არ აქვს სამსახური ვინმეს და შემოსავალი ახლა ეს არ არის ძალიან დიდი თანხა მაგრამ ყოველი შემთხვევაში საარსებო მინიმუმს აძლევს და ძალიან ბევრი მარტოხელა ხალი განსაკუთრებით არის აი ამ სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებული და ეგ გერმანიის ანუ გამოკვლევისგან ბიდან აღმოჩნდა რომ განსაკუთრებით ხალებს მარტოხელა ხალებს აქვს ძალიან დაბალი თვითშეფასება რომ არიციან რა უნდათ ანუ მოდიან მე ანუ ჩვენთან რომ მოდიან პროექტში კი იციან რა ანუ ბავშვი მყავს რიდან რამდენ ბაღში ამ დროს შემიძლია მუშაობა და ნაჩენი არაფერი არის უმრავლესობა ესე მოდის არაფერი არ ვიცი რა მინდა და მე ვიწებ თავიდან ანუ რა შეგიძლია რა იცი კარგად რა გამოგდის კარგად რა ბექგრაუნდი გაქვს ანუ რა ისწავლე რითი მოდიხარ ჩვენამდე რა რესურსები გაქვს და აი ესე ვაგებთ მე და ეს პროცესია ხა თვეები და ზოგ წლები ჭირდება რომ დაიმკვიდროს და სამსახურიშოს ეგეც რა თქმა უნდა ხა კოუჩინგია ხა მე უშუალო ვალოთ ხოლმე მე ყოველთვის ამას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ხა მე სხვა რამე მევალება უფრო, მაგრამ აა მეც ძალიან ჩართული ვარ ამ პროცესში რა. და ძალიან სთი აა სასიამოვნო და ძალიან სი პროდუქტიული პროცესია, განსაკუთრებით ხა ხედავ, რომ შედეგს რო ხედავ, როგორი ხმარება აა ეს პროცესი სხვებს და რა მნიშვნელობა აქვს სამსახურს, რა მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ დამოუკიდებლობას, ანუ რომ იმდენი ხელფასი გქონდეს, რომ აღარ დაგჭირდეს სოციალურ სისტემაზე დამოკიდებული არიყო. და შენითად ასევე ბავშვებისთვისაც და ბავშვებსაც ასწავლი, რომ მიუხედავად იმის, რომ არა მაქვს პირობები, ანუ მარტო ხელავა და ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელია, მე მაინც მზად ვარ, რომ ვიმუშაო და გამოვიმუშაო ხელფასი, რომ შევინახო ჩემს ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი. როგორც სამაგალითო. განცდილებ, ახლა რომ ვისაუბროთ, ანუ ზდის ფაქტორმა მოგცა მეტი თავდაჯერებულობა, განახა შენში რესურსები, რომ დიახ, შენ შეგიძლია რაც სამყაროსგან გეთავაზებად ყველა და არ მოდის და შემთხვევით არ მოდის, ესე იგი შენში არის ეს რესურსი და შენ შეგიძლია ეს განავითარო კოუჩინგმა მოგცა ინსტრუმენტები როგორც ინდივიდუალური სამუშაო ასევე სამსახურშიც გამოგეყენებინა საჭირო დროს როცა ამას ჩათვლის საჭირო და სიტუაცია მოითხოვს აი როგორ მოვიდა შენთან აი ამ ტრენინგის დაბადება რასაც გეთროის მენეჯერი ესე რა საინტერესოა გერმანიაში მცხოვრები გერმანულ მენტალიტეტზე მორგებული ქართველი დროის მენეჯმენტზე რო გვესაუბრება ხო გერმანულად როგორ მართოთ დრო ასე დავარქვათ ტრენი ანუ გერმანიაში ხა იქ სწორად აღნიშნე დრო არის ძალიან ნიშნელოვანი რამ ანუ ძალიან ისეთი დროზია ყველაფერი აგებული თუნდაც ბავშვები იწყებენ უკვე იმიტომ რომ 8 საათზე იწყება ბაღი 8 საათზე იწყება სკოლა ყველაფერი ადრე ხდება ხო და დრო ეს გერმანელების დამახასიათებელი პუნქტუალური ხა ყველა არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ არიან ძალიან პუნქტუალურები ეგ ჩემთვისაც ძალიან დამახასიათებელი ანუ პუნქტუალურობა და დროის პატივისცემა ეგ ყოველთვის მქონდა ყოველთვის რატომ არის ეკა მნიშვნელოვანი ეს იმიტომ რომ მე ხო დროს რო ვაფასებ აი 24 საათი რომ მაგ საგეგმილი იმდენად რესურსული ვარ, აი ზუსტად რო ვიცი რა, როდის უნდა გავაკეთო. ზოგჯერ 24 საათი არ მყოფნის, რომ რესურსი მაქვს, კიდევ რო კიდევ გავაკეთო. მართალია 10 საათზე უკვე ესეთი ვარ და საერთოდ ძილი მინდა და იმდენად რესურსული ვარ, რომ საღამომდე მე მშვიდად მძინავს, რომ რამდენ არის ეს მნიშვნელოვანი, აი ტრენინგზე რა რა ჩადე შენ ამ ტრენინგში რატო უნდა მოვიდეს ადამიანი. ანუ დრო, ანუ დავიწყოთ იქიდან, რომ დრო არის ერთადერთი რესურსი, რომელიც მიდის. ანუ დროს ვერ შეაჩერებ, დროს ვერ დააბრუნებ, ვერ გაიმეორებ, წასული წასულია. ხო, აი ახლა ეს დრო არასდროს არ მეორდება და ის რაც არის წარმავალი, არის ყოველთვის ძირფასი ზოგადად რა. და თუ არ ვისწავლეთ მოცემულ დროში, ანუ დროის მართვას კი ვამბობთ, მაგრამ ჩვენ ახლა დრო დრო არის მოცემულობა, ამას ვერ მართავთ, ვერც შევცვლით, ვერც დავაბრუნებთ, უნდა ანუ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის აი ამ მოცემულ დროში ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი თავის მენეჯმენტი, ჩვენი თავის მართვა. და ხა ჩემ პროფესიიდანაც გამომდინარე, მენეჯმენტიც გულისხმობს ასევე, რა თქმა უნდა, არა მარტო რესურსების მენეჯმენტს და მართვას, ასევე დროის მართვასაც, იმიტომ რომ გვაქვს რა პროექტს ყოველთვის დრო აქვს და იმ დროში გვაქვს მიზნები და ეს მიზანი უნდა შევასრულოთ. თუ ვერ შევასრულებთ ამ მიზანს, უნდა დავასაბუთოთ რატო ვერ შევასრულეთ და ამიტომ უნდა გა დავყოთ დრო ყოველთვის გარკვეულ მონაკვეთებად და ეს ჩვენი მიზანი უნდა დავყოთ პატარა მიზნებად. ანუ დრო არის უდიდესი ეს უნიშნელოვანესი რესურსი, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ მივახციოთ ჩვენს მიზნებს და ჩვენი მიზნების მიღწევა წევა არის წარმატება. თუ არ გვაქვს წარმატება, ანუ გვაქვს წარუმატებლობა, რომელიც გვიქმნის უკმაყოფილების შეგრძნებას. ახლა წარმოიდგინე ისეთი დღე, როდესაც რომელსაც არ ახლა ეგ ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენელია დღე, რომელიც დაგეგმილი არის. აი თუნდაც შაბათი და კვირა, ხო? დაგეგმაში ხარ იგულისხმება ის, რომ ყოველას არ შეუძლია, რომ დრო ხა მე ესე ვგეკვავ, დროები თუ გეკვავ, მაგალითად ყოველას არ შეუძლია, მაგრამ აი რამდენიმე დღის მიზანი მაინც რომ არ ჩამოწერო და მთელი დღე ესე გაატარო და არიცი რა გინდა დღეს რო გააკეთო არაფერს არ გააკეთებ ფიზიკურად იმიტომ რომ ადამიანები ბუნებით ვართ ზარმაცები. ანუ არ არის ჩვენი ჩვენ ქვეცნობიერ საერთოდ არ უნდა ის რომ დავდგეთ და ვიმუშაოთ და ნივაღწიოთ და მის პირიქით უნდა რომ ვიყოთ უშიშრად, მშვიდად, ვიждდეთ სახში და კარგი იქნება რაღაცით შევიქციოთ თავი, ჭამოთ ტელევიზორს უყუროთ და ასე შემდეგ. აი ეს რო არ მოხდეს დომინანტია, ხო, რეპტილიური პრიმიტიული ტვინი როცა დომინანტი. რა თქმა უნდა. პრიმიტიული ტვინი არის დომინანტი და უნდა რომ არაფერი ვაკ გააკეთოთ, თავარია მშვიდად და უსაფრთხოდ ვიყოთ სახლში. მაგრამ ჩვენ ხო ეგარ გვაკმაყოფილებს ადამიანებს, ხო? ხო გვინდა რომ წარმატებულები ვიყოთ. წარმატება კიდე არის ნებისმიერი მიზნის მიღწევა, რაც უნდა პატარა იყოს, არის წარმატება. აი თუნდაც ის რომ მე ხა ზისტის ფაქტორში რომ და ასე ვთქვათ, შევისწავლე და მე პრაქტიკაში გადავიყალი დილის რიტუალები, ეგ არის ჩემთვის ეგ იყო წარმატება, რომ ამას მივახციე მე და რომ მე გადავიდა ეს უკვე ჩეულებაში, ხო? ანუ დროს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ეფექტურად ჩვენ მიზნები, რომ განვახორციელოთ. სხვანაირად ვერ განვახორციელებთ ჩვენს მიზნებს. ფიზიკურად შეუძლებელია თუ არ გამოვიყენებთ დროს ეფექტურად. და ანუ საიდან ჩაისახა ხა ეგ იყო კითხვა ანუ აქ ხო დავა კვერდი გერმანიაში როგორი ფასეული მნიშვნელოვანია დრო ხო მე მყავდა რამოდენიმე კლიენტი და ჩემ მე მე აი როგორ გითხრა ჩემში ჩემში ეგ იყო ბუნებრივი პროცესი რა ანუ დროის მენეჯმენტი საქმის მართვა არის ჩემთვის ბუნებრივი და მე არც ვიცოდი და არც მიმიქცევი იმდენად ყურადღება რომ თულმე ყველასთვის ესე არ არის რა და მყავდა რამოდენიმე კლიენტი ანუ მოუწერიათ კიდეც ჩემთვის, რომ ძალიან მიჭირს დროის მართვა, ძალიან ესეთი არაპროდუქტიულად მიდის ჩემი დღეები და ფაქტიურად ვერაფერს ვერ ვასწრებ. აი არიან ის და ის, ვინც ყველაფერს ასწრებენ და მე კიდევ ვფიქრობ, რატო არ გამწ. აი ეგ არის დროის მართვის აა არცოდნა და დროის მართვის სწავლა ისევე შეიძლება როგორც ისწავლო მანქანის მართვა და იარო ასევე შეიძლება ისწავლო დროის მართვა და რატომ უნდა გამოიყენო ასეთი არაპროდუქტიულად ეს ძვირფასი დრო, როდესაც შეიძლება რომ ამ დროში ძალიან ბევრ ამას მიაღწიო და გქონდეს შენთვის საყვარელი ადამიანებისთვის დრო, გააკეთო ის რაც გინდა. ხო, ამისთვის არის დროის მართვა მნიშვნელოვანი. ხო. ვინ დაიბადა იდეა? კარგი, ვინ შეიძლება მოვიდეს ამ ტრენინგზე? ვისთვის არის ეს, რომ ჩამო აი ჩამოვთვალოთ? აი ეს ტრენინგი არის საინტერესო ყველა იმის ანუ არანაირი წინაპირობა არ გჭირდება ამისთვის არ უნდა გქონდეს რაღაც წოდნის რაღაც გარკვეული დონე და ასე შემდეგ ხო ყველა იმ ადამიანისთვის არის ვისაც აქვს ის მისი შეგრძნება რომ ვერასწრებს ვერაფერს აი დრო ისე მიდის რომ ფაქტიურად ვერაფერს ვერასწრებს ყოველთვის უნდა რაღაც ანუ გვაქვს ხომ რაღაც მიზნები, რომელსაც თუ გადავწევთ, გადავწევთ, გადავწევთ, იმიტომ რომ იმას ვერ ვახცევთ, ხო? ანუ აი უნდა რომ მიზნებს მიაღწიოს, უნდა რომ თავისი ოჯახის წევრებისთვის უფრო მეტი დრო ჰქონდეს, თავისი თავისთვის უფრო მეტი დრო ჰქონდეს. აი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც უნდა რომ ისწავლოს საქმიანობის მართვა მოცემულ დროში და ჰქონდეს გარკვეული ტექნიკები რომელსაც მე დაანერგავს და გამოიყენებს პრაქტიკაში და ექნება ასე ვთქვათ აა მასალა რომ იმუშაოს და თვითონ მართოს მე დრო. აჰა. ანუ ტრენინგი არის 10 დღიანი, 10 დღის განმავლობაში, როგორც ჩვენ ვიცი, მე ვიცი, არის ორი მოდული, არა, ორი ცოცხალი შეხვედრა, 7 მოდული. 7 მოდულია. ამ ხნის მანძილზე შენ აძლევ ყველა საჭირო ინსტრუმენტს და ადამიანი, რომელიც ამ 10 დღიან პროცესს გაივლის რუკოფილად, სრულყოფილად გაივლის, მას ექნება რა, ეცოდინება რა უნდა ცხოვრებაში ყოველ შემთხვევაში შენ даже VIP პროგრამა გაქვს სადაც ინდივიდუალურად შეგიძლია გაუწიო ერთ წლიან დაგეგმარებაზე კონსულტაციები და დაგეგმინო კიდეც შემდეგ ის სტანდარტ პაკეტი, ანუ ორი პაკეტია VIP, სადაც ეკასთან ერთად შეგიძლიათ მთელი ერთი წელი დაგეგმოთ, თან ახლა ახალი წელი მოდის და აქტუალურია და ტრენინგი ზუსტად ახალი წლის დადგომამდეა და თქვენ მზად შეხვდებით. და გაქვს ესე იგი სტანდარტი, სადაც გუფურად იქნება 10 დღიანი სრული პროგრამა, უბრალოდ VIP-ს დაემატება შენი ინდივიდუალური ერთწლიანი დაგეგმარება კლიენტთან, სწორად როგორ წარმართოს. ესე იგი ექნება მიზანი, ამ მიზნისკენ გაწერილი ნიუანსები, ხო? ალბათ ახლა მე აი როგორ ვფიქრობ, იცი? მიზნის სწორად ფორმირება არის ერთ-ერთი მოდული ამ პროგრამის, იმიტომ რომ ყოველთვის არ ვიცით, როგორ ჩამოვაყალიბოთ მიზანი, ხო? აი ეს რომ მოხდეს და დროის მენეჯმენტს მაშინ მაშინა აქვს მნიშვნელობა და მაშინა აქვს აზრი, როდესაც გვაქვს გვინდა ამითი რაღაცას მივახცეთ, ხო? მაგრამ ერთ ფიზიკურად არ გავაკეთებთ, ხო? ანუ ერთ-ერთი მოდული და არის მე მგონი მეორე მოდული არის მიზნის ფორმირება და მე გადავდივართ უკვე პრაქტიკულ და ყოველ მოდულს აქვს ვიდეო და აქვს კიდე სამუშაო როგორ თქვა, ვორკშიტს ქვია, სამუშაო ფურცლები, სადაც იქნება თეორიაც მოკლედ და იქნება კიდე სამუშაო საშუალება რომ იმუშაოს ماشي. ნუ უკვე მეორე პრაქტიკული ნაწილია და შვიდი მოდულია და ეს შედის სტანდარტში და VIP-ში შევა კიდე ერთი ინდივიდუალური შეხვედრა, სადაც ანუ შემდეგი წლის ანუ 2023 წლის წელს დავგეგმავთ ასე ვთქვათ და გავანაწილებთ რა რესურსები მაქვს, რა მინდა, ანუ დავიწყოთ შერიმიდან რა მიზნებით მოვდივარ, რომელსაც აქამდე ვერ ვაღწევდი, იმიტომ რომ არ ვიცი თუ როგორ გამოვიყენ და არ ვიცი როგორ და მე დავგეგმავთ 2003 წელს რა 20 წელს რა რესურსები მაქვს, რა როდის გავაკეთო, აი ესე ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთე ვიღებთ აი ამ ერთ ინდივიდუალურ შეხვედრაში. და რას მოუტანს ახლა ადამიანი თვითონ მიხვდება დროის მართვარაში ჭირდება მიზანი რომ აქ ადამიანს ზოგადად ყოველას უკვე უდგება საჭიროება დროს სწორად წარმართოს მართოს და რას მოუტანს იქ გაქშენ ჩამონათვალე რომელიც მე ბოლოს მომეწონა ჰარმონიას და მოუტანს ბალანსირებას ანუ ბალანსირებული გაწონასწორებულ ცხოვრებას როცა შენ ხო ამას ანუ როდესაც გეგმავთ ხო ახლა შენს კარგად იცი ეს ხარ უკვე დამშვიდებული, იმიტომ რომ შენ დაგეგმე, ხო? და მე დღის ბოლოს შეხედავ აქედან რა გააკეთე და მეც მაქვს დღეები ხა ჩვენ ადამიანები ვართ, რა თქმა უნდა, რობოტებივით არ მუშაობთ და მეც მაქვს ისეთი დღეები, განსაკუთრებით თუ რაღაც ისეთი მოხდა, რასაც არ ველოდები და არ არის გათვალისწინებული, ეს არის ავადმყოფობა, ვთქვათ, ბავშვის ავადმყოფობა, ხან ბაღი დაიკეტება, ვთქვათ და რა თქმა უნდა მე რე იმ დღის გეგმა მთლიანად იცვლება ანუ აი ეგ ელასტიურობა უნდა გქონდეს რომ თუ ვერ შევასრულებ ის რაც დავგეგმეთ არ ჩავარდეთ მასში რა ქვია თვითგვემაში და მე შე აი მე არ შემიძლია და მე არ ვაკეთებ არა ეგ არის ჩვეულებრივი მოვლენა და მე თუ ის რაც თუ ის მართლა მნიშვნელოვანია ხო ჩვენთვის გადავიტანთ მეორე დღეს გადავიტანთ მესამე დღეს და ასე შემდეგ ხო ანუ რა მკითხე რა რას მოუტანსო ხო სიმშვიდე აი ეგ არის სიმშვიდე გაწონასწორებულება როდესაც გეგმავ და შენს მიზნებს პატარ-პატარა ნაბიჯებით ანაწილებ ყოველ დღე ხო აი ეს იმხელა შინაგან სიმშვიდეს გაძლევს, რომ და დროს გინთავით და ესეთი გამოკლება ჩაატარეს სხვათა შორის, რომ ვინც ყოველდღიურ გეგმას აკეთებს და მუშაობს ამ გეგმის მიხედვით, იმის და მიუხედავად ამ გეგმას ახლა 100%-ით აკეთებ 50% არ აქვს მნიშვნელობა. გაიგეს, რომ 2 საათი დღეში მეტი დრო გაქვს, ვიდრე გეგმის გარეშე. აი მთელი 2 საათი. და რამხელა რამე შეიძლება ამ დროს ამ 2 საათში კიდე გააკეთო ანუ აი ხო რა და აი ეგ შეგძნებაც კიდე და ეგ არის მე სტრესი გიჩნდება იმიტომ რომ სულ გგონია რომ აი სულ რაღაც გეჩქარება სულ რაღაცას ვერ ასწრებს სულ არის თქმა გიწევს ან და არ გიწევს და ხათრით რაღაცას აკეთებ მაგრამ აი ფაქტურად დრო არ აგაქვს. ანუ თავდაჯერებულობასაც ხო გვაძლევს ეს. ყოველდღიური წარმატებები ჩვენ ყოველდღიური წარმატება, მე ხო გვიმაღლებს თვით შეფასება. სხვა იმე მივაღწე, ეს არის ის წარმატება, რომელსაც ყოველდღიურად ვაკეთებ. ეს პატარ-პატარა პატარა ემატება მე ერთმანეთს და ეგ ყოველდღიურად გვიმაღლებს თვით შეფასებას. ანუ როცა ამბობენ ადამიანი წარმატებულია და მან მიაღწია გარკვეულ მოცემულობას და ის საზოგადოებისთვის წარმატებ მოწყებულად ითולה ამის უკან დგას სწორედ ის პატარ-პატარა უნარჩვევები ყოველდღიური არჩევანი და ის უნარჩვევები რომელსაც საბოლოო ჯამში ამ წარმატების პაზლს გმნის აი მას ალგორითმს უეძახი ზოგადად წარმატების სხვანაირად არანაირად, ვერანაირად ვერ იქნება. ანუ უნდა განივითარო წარმატებული ადამიანის უნარჩვევები. მე არ მეგულება ადამიანი, წარმატებაში მე გულისხმობ არა იმას, რომ ტელევიზიაში გამოჩნდე, ან რაღაცა ესეთი გაქვთ. იმ ადამიანის შიგნით რა ხდება, ჯერ საკითხავია იქ რო ჩანს. მე ვამბობ, შინაგანად და შენი გარეგნული მდგომარეობა ჰარმონიული და ბალანსირებული გაქვს. სამყარო ციცი, სამყაროს მოცემა. აი ეს არის წარმატება, როცა შენ კონფლიქტი არ არის, შენი ცნობიერების კონფლიქტი არ არის სამ დონეზე, მენტალურ, ემოციურ და ფიზიკურ დონეზე, რომელიც ესე ვამბობ ხა იმასავით ორკესტრივით ერთ ხმაში ეს ეს ლამაზ მუსიკა მუსიკას აშხერებს და არა საერთოდ რა ისმის იქ და მეორეში და მესამეში გაურკვეველია. აი ამას გვაძლევს დროის მენეჯმენტი. აი უღრმესი მადლობა. მე ვიწვევ სხვათა შორის ფასეზეც მინდა თქვა ორიოდეში სიტყვა გავჩერდე რომ ეკამისურვა ეს ტრენინგი თავდაპირველ ეტაპზე GT Evolution-ის ახალით რომ გამოვა რომ იყოს ხელმისაწვდომი და იმდენად კარგი ნორმალური ფასია რომ იმ მასალას რომელსაც თქვენ მიიღებთ იმ ინსტრუმენტებს რომელსაც თქვენ რომელიც თქვენ დაგრჩებათ ეს ყველაფერი ამ ფასად მართლა სიმბოლურია, თუნდაც ინდივიდუალური. მე კი უთხარი, რომ რაღაცა ძალიან იაფია, მაგრამ ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ ამ ეტაპზე ეკას ეს ასე სურს და დიდი მადლობა მას ამ გულისხმიერებისთვის. ამ ეტაპზე ასე დავწყვიტეთ. ეს ამ ეტაპზე ასე დავტოვოთ, მე რე შევხედოთ, მე რე შეგვიძლია ფასის შეცვლა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ როგორც რაღაც წინასაახალწლო საჩუქარით და მე ვფიქრობ, რომ დროის მართვის სწავლა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ვისაც სურს და მართლაც ესეთი ფასია, რომ მე ვფიქრობ, ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის ისაც სურს ამ ვიდეოს ქვეშ იქნება ბმული და თქვენ რეგისტრაციის ბმული ტრენინგი იწყება მალე ამიტომ დარეგისტრირდით იქ არის ფასიც მოცემული და დაგიკავშირდებიან ჩვენი დამხმარე გოგოები და ბიჭები <laughs> ასე რომ ვთქვა და ერთად გავიაროთ ეს საოცარი საავტორო პროგრამა დროის მენეჯმენტზე და ვიყოთ, ვიაროთ წარმატებისკენ პატარ-პატარა ნაბიჯებით, ხო გაგვიგიათ, გაგვიგია ყველას, რომ ზღვა წვეწვეთობით დაილიაო, ზუსტად წარმატება წვეწვეთობით, ნაბიჯ-ნაბიჯ, პატარა-პატარა ნაბიჯებით სulis ხელოვნება, ყოველდღიური სulis ხელოვნება და ჩვენს ტრენინგსაც ქვია დროის მართვის ხელოვნება და გახადეთ, აიყვანეთ თქვენი დროის მართვა ხელოვნებაში გადაიყვანეთ. ეკა მადლობას გიხდი დღევანდელი შეხვედრისთვის. ფიქრობ საინტერესო შეხვედრა იყო, შინაარსიანი, ამომწურავი. ვფლი რომ უპასუხეთ ყველას შეკითხვას. ჩვენ კიდევ გვაქვს სხვა პროექტები, ძალიან საინტერესო პროექტები იდეაში, რომელსაც ნელ-ნელა განვახორციელებ და GTOLSHEN სახელით წარდგებიან ეს პროექტები, საოცარი პროექტები თქვენს წინაშე. დღეს კიდევ გემშვიდობებით ეკასაც მადლობა სუხდი დროის გამოყოფისთვის და წარმატებებს მადლობა თამარ დიდი მადლობა. ნახვამდის. და თუ შეკითხები იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეგიძლიათ მოგწეროთ ან GT Evolution-ის გვერდზე, ან ანუ მოლზე, რომელსაც ამ ვიდეოს ქვეშ განვათავსებთ და გიპასუხებთ მალე. კიდევ ემშვიდობ, მაგრამ დავამატებ, რო ეკას აქვს თავისი გვერდი. ეკა როგორ არის შენი გვერდი წარმატება? Women empowerment, ქალები წარმატებისაზე, რომელსაც იქვე კომენტარში მიგუჩნდებით და იქაც შეიძლება კითხოს. ხო, იქაც შეგიძლიათ ეკას ინდივიდუალურადაც მიმართოთ ინდივიდუალურ სესიებზე და ფანტასტიკურად მუშაობს. მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი წარმატებული ადამიანია ჩვენ სფეროში. ამიტომ მომავალი წარმატებები ჩვენ ყველას და იმ ადამიანებს, ვინც მოგმართავენ და საერთოდ ზოგადად. ყველას, ყველა ქალებს, ყველა ქალს. ხო, შენ ქალებზე გაქი. ძალიან ქალებს გჭირდებათ, ქალებს ძალიან გჭირდება წარმატება და ასე ვთქვათ თვითშეფასების გაზრდა და მეტი შეგვიძლია ვიდრე ვაკეთებ, ვიდრე გგონია და გჯერ. აი, უამრავი ენერგიაა ჩვენში დამალული. მადლობა. ხო. ადლობა, წარმატებები. ნახვამდის დიდი მადლობა.